Para todos los que se reían de mí, ahora yo estoy aquí. Ya tú sabes que esto es pesca. Ya tú sabes, manito, que esto es pesca. No sé por qué vienen a buscarme ya tú sabes Si te va bien todo el mundo te quiere Yo ya sé que todos los míos son real Si te ven en la mala es el que te ayuda Yo tengo confianza, el Igercito nunca te falla Aquí no estamos de WhatsApp Aquí te parte la cara Ahora tenemos vida dura Luego no crecemos Ahora millonarios no ardemos Ya tú sabes primo que millonarios no ardemos ya tú sabes primo que millonarios no hacemos ya tú sabes, primo, que millonarios no hacemos. Ya tú sabes, manito, que esto es pesca. Si te va bien, todo el mundo te quiere. Yo ya sé que los mío son real Plata, plomo, mi pana, todo, nada Fuimos pequeños de golpe grande, no hicimos Hablan de petas y de María Luego van y se chivan a la policía Aquí no estamos de WhatsApp te bate la cara, hay muchos chivatos, por eso solo confío en mi mamá Saca la pasta que no somos de fiar si no la escopeta te va a sacar Ya te digo yo que este flow no es gratis Yo tengo dinero y me voy en Ferrari Ya te sabes manito que esto es Yo sé que los niños son real Plata o plomo, mi pana, todo nada Hablan de petas y de María Luego se chivan a la policía Y Ikercito